поверь в существование Бога. Поверь в истинность Его слов. Поверь в силу любви поверь в то, что это не пропаганда и зомбирование. Поверь в то, что до тех пор, пока ты не веришь, ты сам себе враг. А если не поверишь, то тебе на моем канале делать нечего. До скорого.